Телефоны взяли, да? Да. Да дурачок какой-то. По встречке едет и без. Мне два Так, давай не будем устраивать концерт. развернется. Еще Совсем реально... с ума сошел. Это реально дурачок. Жопой вообще пипец. Да нет, он на встречку едет, это Варя, это... Пипец. Совсем, это я реально говорю, совсем дурак.